singgung Menyelam hati dan putih dan kakak Dah urang kampung golam lun di cinta Sementara adik lun meruntun dalam kota Hai di bacun mesinggung Alahum <laughs> Kalung saja